イエなんか楽しいすごくシュール <laughs> シュールすぎる お散歩中はいむっちゃいい天気よいい天気だねうんでうちにずっといててと思いますえっとね日に日にストレス溜まっていくはいサムとずっと一緒にいるとストレスたたまる <laughs> でもまあ長い バケーションよ <laughs> こういうのは人生の中で1回か2回ぐらいかな今までこんなことなかったもんねバケーションバケーションうん長期休暇よはい、なんかこのいい天気外のお散歩いいねそうだねずっともううちにこもっちゃってるからね、はい another day o by Don't know what got me down u b l s yeah, I got the u b l s 初めて来たね、ここそうそうそうここに住んでてもう年年うんこれね、ぶっちゃけさお弁当買ってここでなんかピクニック気分味わえるんじゃない Breaking news got me breaking, breaking, breaking, breaking. I was present, hopeless, praying, praying, praying, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros. ここね、あの団地の中なの。で、あ、今学校休みどうなんだろうね。じゃないところどころ子供の声が聞こえるからね。そうそう。 もうちょっと賑やかでもいいんじゃないかなとは思うんだけどでも静かでいいと思うリラックスできるまあ確かにね、はい、ブランコ乗ってみるうわなんか楽しいすごくシュール <laughs> 懐かしい楽しいねうん 昔こうやってやらなかった <laughs> ね壊さないで <laughs> 後ろね綺麗な桜がありますやっぱイケメンがブランコに乗ると似合うよねブランコイケメン、うん、じゃないのに似合ってるでしょはいはい It's just the June blues, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to, yeah ちゃんといいことあったねはいこれ信じられない <laughs> あの桜の木の一番上まで飛ばしちゃってね引っかかっちゃったんだよねどうしようもなかったうんとりあえずどんな感じとりあえずチームしてみたいと思そうそうとりあえず動くかどうかだよねそうそうそう緊張するどうしてこれが手元にあるかっていうとね うん、あの気になって気になってね、うん、あのドローンの様子を見に行ったのね、うん、そしたら落ちてました、うん、すごい奇跡よでもこれ奇跡ですよもうボロボロっていうかもう傷だらけになっちゃってるけどね傷とりあえず抜ましねどこあるここあー本当だ傷もともと傷なかったんですけど もうとりあえず動けばいいよもうはいこれおいくらでした4万5千円でしたじゃあはいじゃあとりあえず刺してください刺したらもし、うん、ここダンプついたらつまり動く動くああすげえ緊張するちょっと待ってちょっと待ってはいじゃあ321 <laughs> あもしかして OK? 昨日さ、うん、こっち結構な雨降ったよじゃあ大丈夫そうかなまだわかんないけどえもこれ防水仕様でもないしねうんやべえ動いてるなんかわいそうにもう傷だらけ次はこの昨日撮った画像カードねうんはい じゃあ確認します使えるかな使えるえマジファイルあるあるああるここにある昨日よかった <laughs> こんないいことすんげえ嬉しいね動くかどうか確認しちゃいますはい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 バイバイバイバイさようなら